Отже, сьогодні впродовж ефіру ми обговорюємо підсумки роботи Петра Порошенка у перші 100 днів на посаді президента України. І зараз із нами на зв'язку політичний експерт Віктор Андрусів. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Вікторе, перш за все, чи можна якось однозначно оцінити підсумки роботи президента? Від інавгурації до сьогодні є якийсь такий вектор, плюс або мінус? Е, ну, на жаль, однозначно ні. Е, я хочу просто взагалі говорити, сказати коротко про підхід до оцінювання президента. Е, ключовим фактором 100 днів насправді є програма президента. Е, береться його програма і оцінюються кроки, які здійснювалися ним на виконання тих чи інших пунктів. На жаль, 100 днів дуже малий термін, щоб побачити конкретні, конкретні досягнення, але цілком достатній термін, щоб зрозуміти, чи дотримується своєї програми президент, чи ні. Які б основні здобутки Петра Порошенка за цей час ви могли б назвати? А, ну, все-таки е, ситуація не стала, я б сказав, гіршою на фронті е, ну, з моменту його приходу. І до втручання російської армії ситуація дійсно була йшла на покращення. Це означає, що Е, йому все-таки вдавалося забезпечувати діяльність е, військових відомств належним чином і знаходити для цього можливості. Е, дуже до позитивів, особливо великих, я б відніс формування. Потужної міжнародної коаліції я переконаний, що це дійсно його досягнення, оскільки він володіє англійською мовою і приділяв цьому багато часу. І потужна західна підтримка однозначно це є його компетенція. Е, але тим не менше є дуже багато недоліків, і вони теж є абсолютно явними. Ну, давайте це... одразу найбільші невдачі, найбільші недоліки. Е, ну, це абсолютно відсутність реформ. Е, однозначно, ми не побачили волі політичної президента втілювати реформи. Тобто на даний момент можна було можна сказати, що була єдина здійснена реформа це е, реформа в освіті, тобто вона ще не здійснена, але прийнята. І в принципі на цьому е, кроки з реформування вичерпуються. Хоча, наприклад, е, президент багато говорив про реформи у своїй програмі, і, зокрема, реформи правоохоронних органів і судів. Е, до недоліків також варто відносити і, наприклад, нерозслідування справ, е, відсутність рішень по е, злочинам, які здійснювалися під час майдану. Тобто, це, скажімо, одна із теж прямих. Прямих обов'язків, які на нього покладав майдан, завершити всі ці кримінальні справи і покарати винних. Але на жаль, ми, теж цього поки що не бачимо. Пане Вікторе, а можна от звернутися саме до того моменту? Ви сказали, що вимірюється успіх чи не успіх, близькістю до програми. Виконується чи не виконується? От власне сьогодні е, ми пригадуємо, припустимо обіцянки е, протягом п'яти днів завершити антитерористичну операцію. З одного боку, напрямок на мир, е, бажання його, переговори щодо миру, перемир'я і дотримання їх це все є, але антитерористична операція все ще триває. Інший пункт євроінтеграція, підписання угоди про асоціацію. Так вона підписана, але вона ще не ратифікована. Чекаємо цього тільки на цьому тижні. І імплементація її відкладена аж на цілий рік. Ну чи е, як, якщо звернутися до інших пунктів програми, наскільки от все, що відбувається сьогодні, близько до її виконання? Ну, якщо в цілому прийняти, я б сказав, що 80% програми ну не виконується його. Але, наприклад, ну він дійсно обіцяв е, розпустити парламент, і він це зробив. Е, це позитивна риса. Його це означає, що в нього є е, достатньо політичної волі, щоб виконувати свої обіцянки. Але е, чому, наприклад, не запускається робота в інших напрямах, е, не до кінця зрозуміло. І, зокрема, багато пунктів дійсно в його програмі є конкретними. Там і про реформу, і боротьбу з корупцією це є абсолютно конкретні очевидні речі, і тут не потрібні значні зусилля. От. Е, правда, теж треба сказати, що е, встиг президент подати протягом 100 днів е, закон про національне бюро з боротьби з корупцією, який блокується зараз у Верховній Раді спікером Турчиновим. Але знову ж таки, це спроможність президента забезпечувати виконання своїх рішень чи неспроможність. Якщо президент не спроможний забезпечувати, то він апріорі не зможе виконати свою програму. А відповідно і фактично вийде так, що він всіх обманув. Дякую. про кадрові моменти, кадрові рішення це надзвичайно важливо. Як ви їх оцінюєте? Тому що а, президента, як і короля, робить свита, зрозуміло, що президент працює не один, а із цілою командою. Наскільки ці рішення можна вважати вдалими? Е, ну тут насправді не стільки треба вважати рішення вдалими. Я б сказав, як частіше відсутність рішень. Е, одна із е, таких... Ви ведете до силового блоку і до керівництва АТО так. чи до чогось іншого? В цілому, тобто я веду мову в цілому, оскільки, е, ну, наприклад, секретар РНБО залишаються питання, кадрові зміни по штабу АТО залишаються питання, міністр економіки відкрите питання. Тобто, е, насправді, президент підтвердив ту тезу, е, яку йому часто закидали, про те, що в нього немає команди. І от за ці 100 днів я думаю, що це він довів е, абсолютно очевидно, що, що він людин є людиною без команди. А можливо, 100 днів це замало. Ну аби сформувати команду, зробити ну щось, щоб вже а, були якісь там рішення, були якісь результати. Взагалі, чи варто оцінювати роботу за 100 днів? Ще раз, ми не оцінюємо стільки його роботу. Ми оцінюємо, чи здійснює він кроки в напрямку того, що він обіцяв. І е, є речі, які однозначно відносяться до е, його можливості. Команду треба робити не по факту. Її треба мати тоді, коли ти даєш людям обіцянки, бо інакше ти обманюєш людей. Без команди неможливо втілювати ті е, ті рішення і пропозиції, які він пропонує, і оскільки в нього її не було, і і він її ще й не встиг показати за 100 днів, то очевидно, що це будуть випадкові люди в наступний період е, часу. Тобто, це будуть якісь домовленості, е, люди ні звідки великою мірою. От і. Неспроможність е, забезпечити виконання своєї програми в першу чергу впирається в людей, які перебувають з президентом, пане Вікторе апогеєм і, очевидь, такою дуже важливою ключовою точкою других стадіїв президентства Порошенка точно стануть дострокові вибори, і вони, врешті-решт, визначать е, ефективність майбутньої роботи і президента, і українського уряду, і парламенту, і взагалі усієї вертикалі влади. Е, які ваші прогнози з цього приводу? Чи посиляться позиції е, президента після проведення виборів? І як виглядатиме політичний ландшафт тоді? Я не хочу говорити з позиції, чи посиляться його е, можливості. Я я хотів би говорити з позиції, чи отримаємо ми щось краще ніж те, що ми маємо сьогодні. І в цьому я дуже сумніваюся, оскільки основний провал рішення про розпуск Верховної Ради полягав в тому, що не був змінений закон. Тобто, якщо ми отримали погану раду за цим законом у 2012 році, то чому раптом у 2014 році у нас має Верховна Рада стати кращою. Я маю великі сумніви щодо цього, і е, навпаки, в мене більш негативні очікування щодо осі, осіб, які можуть виникнути е, у Верховній Раді за результатами цих виборів, попри те, що звичайно там появляться і багато хороших людей. Але Верховна Рада знову ж таки е, це е, орган влади. І якщо вона формується в е, певний неправильний спосіб, то ми отримуємо незбалансовану безвідповідальну структуру, яка повинна ухвалювати рішення. І я також нагадую, що е, е, Порошенко одним з так само своїх е, великих ініціатив бачить зміни до конституції. В програмі він обіцяв, що ці зміни не можуть бути на його підсилення, але досі ми не бачили повноцінного проекту е, для суспільного обговорення змін цих до конституції, і ці зміни буде приймати ця нова Верховна Рада, яка по якості дуже сумнівно що буде кращою. Ну, відповідей, зокрема, і від Верховної Ради, і від виборів чекати уже не так довго. Дякуємо дуже вам за те, що сьогодні були разом із нами на каналі 112 Україна. Я нагадаю, що Віктор Андрусів, політичний експерт, е, коментував перші 100 днів президентства Петра Порошенка.